all that all that all that विश्व ऑल दैट काका हैकर है हैकर ठाकुर ठीक है ना पीछे लो ये भाई ये बैक साइड तो बहुत ही लॉक है मारे पे चाव रहा है शान से होल्ड कर बस होल्ड होल्ड कर आई आई आई आई डबल कर ग्रेनेड सटो अगर है तो लेट लेट को लेट को थोड़ा स्पॉट है फिर ऊपर clear P tiger hello P tiger bless bless चार चार एक और और मैं है दो दो दो पैर पर अच्छे दिखेगी तो नवी नवी आइडिया ने पुरानी क्या नहीं आइडिया अरे फोर्थ ले ले दे रहा है यार ऐसा ओए को को करो इफत परफेक्ट नहीं बंदे दे बंदे दरिया में मूवमेंट फारिग ओ मेरा वीर की हाल चाल है थोड़ा i Bias Record ya sih खड़ा करेंगे <laughs> ए डग डग एक डग ओए शांत शांत को बैठा ही Imran hello Hussain Hussain hello hello hello hello hello hello hello hello Hello, okay, hello. Let's let's just on one one here. All all कोई गया help all chat, all chat, all chat, all Java, क्या करूँ इन्हें देखो आज हेलो ऑल साइड पे है कोई हेलो यार यार बात सुन यार नहीं मतलब खेलें किस लिए नहीं खेलना था तो छोड़ दो मेरा सीधी सी बात है अभी अभी मरे हो अभी अभी मरे हो इनसे फिर कहते हैं अंडरडॉग अंडरडॉग फिर कहते हैं पाकिस्तान में कम्युनिटी आगे नहीं जाती लोड़ा आगे जाएगी राघव भाई समझो हम टायर वन में पर ये बस ये बीच में थोड़े से रंडी के बच्चे आगे हैं पर तो तीन देखो लूसी पॉल को पीछे से स्प्रे दे रहे हैं एमके ओ ओ भाई देखो मुझे जो स्प्रे पड़ा है ना वो पता है क्या सीन था स्प्रे इस तरह के मेरी गाड़ी रिच के नीचे हुई ठीक है रिच से ऊपर हुई फिर वापस रिच के नीचे गई तो मुझे तीन ऐड सॉरी दो ऐड लगे उसके भाई हाँ, बात सुनो बात सुनो हेलो बात सुनो मेरी बात सुनो ना ओए भाई बात सुनो हेलो बहन के लोड़े अगर नहीं खेलना तो, तो किस लिए ऐप लगा के आते हो हेलो ऐसे कम्युनिटी आगे जाएगी जाके ये जाके लिहाज के नीचे लगेंगे यार बात तो सुनो जी भाई बोलो यार मैं इनको स्पेक्टेट कर रहा था जब इन्होंने स्प्रे दिया है ना तो, तो बगैर स्कोप के स्प्रे दिया और एम सेवन का स्प्रे दे रहे थे काफ़ी दूर से भाई जो बात की है यार ये बहन के लोड़े हैं कितना जो इस बाप के नहीं है वो यार हम यार हमारा तकरीबन चौथा या पांचवा मैच है जिसमें हैकर आ रहे हैं भाई हमारे भी यही सीन है भाई पहले दो दिन बेहतरीन किस्म के हैकर चेक नहीं आए दो तीन चेक ऐसे पहले पाँच छः मैच उसके बाद भाई हर गेम में बूट गेम में होते हैं तो पैराडाइज से बंदा मार के चला जाता है वो बात सीन रहता है सैनोक में हमें तीन मरतबा हैकर मिले हैं रोटी मिले भाई टोटल पाँच मिनट में उस दिन गेम खत्म हुई दूसरे दिन की रेंगल के ना हॉस्पिटल के वो नीचे जाते पुल से वहाँ से हमें हॉस्पिटल के इधर ब्रिज के पीछे बंदा मार के एम सिक्स से मार सही ये मामला और फिर जो है ना हमारे कहते हैं जी वो आई पैड वाले जोड़े हुए जोड़े ये खुद जो है सस्ते दो जी बी के एंड्रॉयड के शार्ट लगा के आ जाते हैं बिल्कुल ऐसे क्या वो देखो पीछे गिरा दिया ये देखो बिस्मा बिस्मा को चेक करो ना एक गेम का वो गया ये जो है ना ये ये जो है ना ये यार ये टीम नेक्सिस वाले हैं ना नेम चेंज कर रखे हैं वो देखो स्क्वाड गया नहीं क्या करें आप इधर कुछ आ रहा है हमारा पूरा कुत्ता स्क्वाड हैकर है पूरा स्क्वाड तो- भाई हैकर है क्या करें इधर नहीं हम खेलना छोड़ते हैं हमको हमको बोले ना एक हेड लगा है बिस्मिल का कुत्ते का ओ भाई आपको एक लगा है ना मेरे पास से गोलियां गुजरी हैं वो देखो फिर वही है कुछ शॉट है वो देखो ये देखो वो बाइक से उतार दी है भाई ये है और फिर बोलू और फिर इनको बोलूँगा कि पेरेंट्स को तो तुमने कहते हो पी एम सी ओ खेलो ये खेलो वो खेलो वो ना खेलेंगे तो हम क्या खेलेंगे यार ये इस इसकी रिकॉर्डिंग लेना और जो है ना बाद में देना मुझे मैं खाना खा लूँ तो दिन अगले गेम घर जाके लाता हूँ ओके ठीक है यार लोकेशन निकाल लो भाई निकाल मुझे ना जोन के ऑपोजिट रो और जोन के कोने में रो ऑपोजिट लाइक ये इस घर में जाके क्या आई यह इस पासे आई अंदर मत पूरा ओ यार ये लड़कियां नहीं है लड़के हैं टीम नेक्सिस वाले nubla hacker mother कुश्ती कर रिपोर्ट करो रिपोर्ट मादर चौद रंडी की नस्ल मादर चौद तेरे बाप के लड़ में जोर नहीं है ना पे पास भेज मेरे लंड में इतना जोर है कि